rong tamu di sini kamar depan tamu di sini. Kamar depan. Kamar dua. Ruang tengahnya agak lebar tuh 4 meter. Dapur, kamar mandi. kan bisa jumpa sambat Mm-hmm. sudah deh iya video gitu ya, ya majikannya deh iya jauh dikirimi hmm. Sirijan udah deh rodoan jaluk bangun bangun bendera <laughs> 哥，谁？